Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang kali ini saya akan membacakan sebuah hadis Hadis ke-12 dari kitab Arba'in An-Nawawi Bismillahirrahmanirrahim An Abi Dharrin جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن وأبي بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kapan saja kamu berada wattabi'is sayyi'at al-hasanata tamuha ikutilah perbuatan jelek, perbuatan kesalahan dengan perbuatan baik. niscaya perbuatan baik itu akan menghapus kejelekan. Wahalikin nasa bihulukin hasanin. Berahlaklah kepada manusia, kepada seluruh manusia, muslim atau non-muslim. Bihulukin hasanin. Dengan budi pekerti yang bagus. Rawahu at-Tirmidhi diriwayatkan oleh Tirmidhi. Wakola hadis sunnah salim beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Wa bibalin nusa hasanun sahihun. Di sebahagian salin beliau mengatakannya hadis ini adalah hadis hasan, juga hadis sahih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh